啦，第一題啦，g i v e n AB 等 ADCB 等於 CD 咁咧，可以 k 低呢啲邊咧一樣，證明 angle B 等於 angle D。咁呢度冇三個人嘅？咁其實尋日個答案好明顯咧就係你首先要自己製造三個人咯。咁你 join AC 咁樣，咁呢兩個三個人咧應該係 congruent 嘅啦。咁你證明咗 congruent 之後咧，用 corresponding angles 去證明咧，呢兩隻角一樣。 咁所以咧就點解 c o n g r u 均均啊？咁呢個 s s s 咯，啊咁你寫翻曬原因啦，g given i v e n。咁呢個 a c a c 咧，我哋話 i 均 e 或者 common 都得。咁所以 c 均 n triangle 咧，記住呢啲角 a 對 a，b 對 d，c 對 c。原因三個 s s s 幾明顯啦。咁但跟住咧呢個結論咧就只嚟呢度啦。angle b 係會等嘅，angle d 嘅。 原因 corresponding congruent triangles）。